Apa, Ibaia mundiako EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da, nabenduaren hogeta bien, urte honetako azken osoko bilkureok egin duen, eta beste puntu batzu artean, ba, bat azpimarra garrie, e, hain zuzen be, 2000 eta hogeta bireko aurrekontuen onarpena. Osoko bilkuraren aurreko asteetan, ibili gara gobernu aldetik jasotako proposamena Aztertzen, hori baino lehen hau guk EH Bildutik beste proposamen batzuk helara gendu zen, eta ba, bueno, horribili gara hartu emonea, proposamen horretako gauza batzuk argitzen, gure proposamen egin buruz berbetan, eta ba, azkenean e, osoko bilkuran ja aurrekontu egin buruzko posizio bat hartzea tokatzen zan. Posizionamendu hori zehazterako orduen, EH Bildutik jardatzen nagusi batzuk finkatu gendu zen, ba, bizi dugun egoerari aurre egiteko, nahi e, epe ertain luzera deko guzen erronkei aurre egiteko. Ardatz horren barruen, kokatuko genduzen alde batetik, ba, bizi dugun egoera sozioekonomikoari aurre egiteko neurri eta babes politika desbardinek, beste alde batetik, ba, herriko merkataritza, ostalaritza, zerbitzuek eta bar sustatzeko eta e, bultzatzeko e, politika desbardinek, bardin enplegu politikakaz, eta gero ekiko gendu zen, ba, epe ertain luzea gora ba, aintzat hartu beharreko kontuek, ez? eta hor da, klima larri adibidez, erronka potolo bat, aurrez aurre deko eta beste bat, ba, mungian etxe bizitza gazdeko arazo larrieri aurre egitea. Ardatz horrek kontuen hartute hainbat proposamen luzatu gendu zen, baina gobernu taldeak eh, danak baztertzea erabaki zegoen. Eta horren ostean, gobernu taldeak aurkeztutako aurrekontu proposamena aztertu eta horrekiko posizionatzea baino esan geratzen. Ametik itxiko dutzu egun beste bideo baten aurrekontuen ba, azterketa aprobasako nagoa egingo dugu interesadeko natzako guk osoko bilkuran aurrekontu proposamen oneri eseskoa emongen genotzen. Alanda be, PSE eta EAJaren eh, aldeko aurrekaz aurrekontuek onartuek izen ziren. Eta aurrekontu ez gain, bestelako puntu batzuk berki gendu zen osoko bilkura honetan, esaterako, ba, bentadezen egin behar dabezen lan batzuk interes berezikotza deklaratzea, normalean badakizue ikastetxeetan eta olako lanak egin behar direnean, eh, interes berezikotza deklaretan dugu zela, eta kasu horretan, ba, bentadezen e, plaka fotovoltaiko batzuk instalatu behar dire eta lan horrek ba, interes berezikotzat e, deklaratzea onartu zan hau batez. Beste puntu baten, udalaren diru laguntzen plan estrategikoa aldatzea tokatzen zan, hain zuzen be, e, oraintzu ba, bi diru laguntza mota desbardin onartu direlako alde batetik, hauso taxi zerbitzuaren agongo zan, egin genuen berba bere momentuen honetaz, eta beste alde batetik kontsumarako, kontsumorako bonoen ba, laguntzak edo egongo ziren bi horrek e, eh, diru plan estrategikoan txertatzea tokatzen zen eta hau be, hau bat ez onartu egiten zen. Eta azkena, hori dela hile batzuk be, eh, dagoeneko onartutako kontu baten, ba, behin betiko onarpena, hain zuzen be, larra bizkerreko kale izendegian egindarreko aldaketa batzuk, ba, bere momentuen onartu zirenak, orain plazu bat egon da, jentak alegazinoak egin alizeteko, alegazinoren bat aurkeztu da, baina, bueno, ba, konpondu, konpondu dire, eta, eta bueno, ba, ja behin betikotzat eh, jotzea tokatzen zen eh, kale izendegi hori, eta ba, hola non hartu zen, hau bat e, zaube bai.